እንደምን ከርማችኋል? ቀለምሲስ ገድሉ እባላለሁ። ከአሁን በፊት በተለያዩ ርዕሶች ላይ የተለያዩ መልእክቶችን በዩቲዩብ አስተላልፍ ያለው ዳሌ ደግሞ ማተኮር የሚፈልገው አንድ ርዕስ አለኝ። ይህም ርዕስ የዘረኝነት ፖለቲካ ያስከተለው ነው። የዘረኝነት ፖለቲካ ቀመር ያስከተለው መዘዝ በኢትዮጵያ የሚል ነው። በሁለት ክፍሎች አቀርበዋለሁ። የመጀመሪያው ክፍል ላይ ሁለት ነጥቦች አሉ። የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥታት መንግስቶችና ዘመናቸው የፖለቲካ ቀመሮችና አደረጃጀት ይላል። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ዋናው ርዕስ የዘረኝነትን የፖለቲካ ቀመር ያስከተለው መዘዝ በኢትዮጵያ የሚል ነው። ለመጀመር እንግዲህ ስለ ዘረኝነት ከመግለጼ በፊት ወይም ከዛ በፊት በተለያዩ ግለሰቦች ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያና ኢትዮጵያኖች የሚተረከውን የተዛባ ታሪክን መሰረት ያላደረገና ያላገናዘበ ትርክት በታሪክ መዛግብት የኢትዮጵያን ታሪክና መንግስታትን የሚያሳዩ ዘገባዎችን ባጭሩ ለመመልከት እገደዳለሁ። የኢትዮጵያ ነገስታት መንግስቶችና ዘመናቸው በምንልበት ወቅት የማተኩረው ከ ከ1572 እስከ 1974 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ያለው የንጉሳዊ ዘመኖቹን ነው። የኢትዮጵያ ታሪክ ጥንታዊነት ያለው ታላቅነትን የተላበሰ የተከበረ ዘመናት ያስቆጠረ ታሪክ ሲሆን በርከት ያሉ ምዕተ ዓመታትን ያሳለፈ ያስቆጠረ ከመሆኑም በላይ ሀያል ከሚባሉት በታሪክ ከሚጠቀሱት ሀያላን ሀገሮች የሚመደብ ታሪክ ያለው ሀገር ነው። ዮሐንስ መኮንን በጻፈው መጽሐፍ ላይ Ethiopia the land its people history and culture በሚለው መጽሐፉ ላይ የኢትዮጵያን ስርወ መንግስት ስረ መሰረት ከክርስቶስ ከክርስቶስ ልደት በኋላ ሁለተኛው ምዕተ ዓመት ላይ እንደሚነሳ ወይም እንደጀመረ መጽሐፉ ላይ ያስረዳል። መጽሐፉ ላይ ያስረዳል። በመሆኑም በኢትዮጵያ ታሪክ ሂደት የነበሩት መንግስታት በአክሱማዊት ዘመነ መንግስት ጀምሮ ከአክሱማዊ ዘመነ መንግስት ጀምሮ ሲታገሉ የነበረው ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን ለማዋሃድና አንድ ለማድረግ እንደነበር የታሪክ መዛግብቶች ያስረዳሉ። አብዛኛው የኢትዮጵያ ታሪክ የሚያጠነጥነው በነገስታቱ መንግስታት ዙሪያ ከመሆኑ በመሆኑ ወደ ኋላ ተመልሶ ይህን ታሪክ ማየት አስፈላጊ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ይጠቁማለሁ። የነገስታቱ ዘመኖች ስንል በእንግሊዝኛው አጠራር emperors of Ethiopia ወይም Ethiopian empires የሚሉትን ነው። እንዳልኩት የሚመለከተው ከ1572 እስከ 1974 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር የተካሄዱትን የፖለቲካ ሂደቶች ነው። በእነዚህ ዘመናት ነገስታቱ በሚመሯቸው መንግስታት በመመራት የየራሳቸውን ስርወ መንግስቶች እንደመሩ ታሪክ ያስረዳል። በእነዚህ ምዕተ ዓመታት የተለያዩ ስርወ መንግስታት አልፏል። ለምሳሌ በሰለሞኒክ ስርወ መንግስታት ወይም ሰለሞኒክ ዳይናስቲ በሚባለው የታሪክ ጊዜ ውስጥ ጎንደር ስርወ መንግስታት ከ1572 እስከ 1969 ያሉ ወደ 14 የሚሆኑ ነገስታቶች አልፈዋል። አምስቱን ጠቅሼ ነው ማልፈው። ሶስንያስ ቀዳማዊ፣ ፋሲለደስ ዮሐንስ ቀዳማዊ፣ እያሱ ቀዳማዊ፣ ይስሐቅ እያሱ። ሌሎች ዝርዝሮች አሉ፣ አልገልጻቸውም በታሪክ መዛግብት ላይ የተቀመጡ ስለሆኑ በዚህ ዘመን የነበሩት በጎንዘ ስርወ መንግስታት ሂደት ታሪክ ውስጥ የሚካተቱ በመንበረ መንግስታቸው መሪ የነበሩት ንጉሶች ሆነው ህዝባቸውን ሲያስተዳድሩ የነበሩና የነበሩ ነገስታት ናቸው። በተቻላቸው መጠን ህዝቡን ለማዋሃድ አንድ ለማድረግ የተንቀሳቀሱ መሪዎች ናቸው፣ ነገስታቶች ናቸው። የሚቀጥለው ዘመን ዘመነ መሳፍንት ነው። ከ1699 እስከ 1873 ይሄዳል። በዚህ ዘመን ውስጥ ደግሞ ወደ 22 የሚሆኑ ነገስታትን አጠናክር ያለው አሁንም አምስቱን ስማቸውን ጠቅሼ ወደሚቀጥለውን አልፎ ዮሐንስ ዳግማዊ፣ ተክለ ሃይማኖት ዳግማዊ፣ ሶስንያስ ዳግማዊ፣ ሰለሞን ዳግማዊ ተክለ ጊዮርጊስ ቀዳማዊ ሊስታቸው ዝርዝር አለ። የስሪ መዛግብት ላይ ማየት ይቻላል። በዚህ ዘመንም የተካተቱት ነገስታት በመንግስታቸው ታሪክ ሂደት የሚካተቱ መንግስታት ነበሩ። በመንበረ መንግስታቸው መሪ የነበሩት ንጉሶች ሆነው ህዝባቸውን በተቻላቸው መጠን ሲያስተዳድሩ የነበሩ ነገስታት ናቸው። በዚህም ዘመን ያሉት መንግስታት ህዝቡን አንድ ለማድረግ የሞከሩት የተለያዩ state ኦች ናቸው፣ የተለያዩ መንግስታት አላቸው። ነገር ግን እርስ በርሳቸውም ቢዋጉም ጦርነት ቢያደርጉ end ኡ የጦርነቱ end ዓላማው ለማዋሃድ ነው፣ አንድ ለማድረግ የሚቀጥለው የቴዎድሮስ መንግስት ነው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ18 እስከ 18 የተካሄደ ነው። ዛግዌ ስሮ መንግስት ይላል። የሚቀጥለው ከ1868 እስከ 1873 በተክለ ጊዮርጊስ ዳግማዊ ይላል። የትግራይ መንግስት ይላል ደግሞ ከ1837 እስከ 1889 ነው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር። ዮሐንስ አርባዊ ነው በዚህ መንግስት ውስጥ የነበሩት ንጉስ። የሸዋ ስሮ መንግስት ላይ ከ1844 እስከ 19 ሰባ አራት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ምኒልክ ዳግማዊ፣ ኢያሱ አምሳዊ፣ ዘውዲቱ ኃይለሥላሴ ቀዳማዊና አምሃ ስላሴ ይላሉ። እዚህ ጋር ማስታወሻ የምሰጠው የሸዋ ስርወ መንግስት በተለይ ንጉሠ ነገሥት ኃይለሥላሴ የአፍሪካ መልክ face ወይም African face በሚለው ፕሮግራም ላይ የዘመናዊው የኢትዮጵያ መሰረት በሚል ስያሜ ንጉሱ አግኝተዋል። በተጨማሪ ንጉሰ ነገስት ኃይለ ሥላሴ ሰላሳ ሶስት አፍሪካውያን መሪዎችን ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲሰባሰቡ በማድረግ የአፍሪካን ህብረት እንዲመሰረት መሰረቱን ከመሰረቱት በመጀመሪያ የሚጠቀሱ ታላቅ የአፍሪካ መሪና አባት ናቸው። በተጨማሪም እኚሁ ንጉስ በነበራቸው ዘመን ኢትዮጵያ በኮሪያ ጦርነት ከ1950 እስከ 1953 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ለኮሪያ ወዳጅነቷን በገቢር ያረጋገጠች ሀገር እንድትሆን አድርገዋታል። በዚህ ጦርነት ላይ 253 ጊዜ በጦርነቱ የኢትዮጵያ ወታደር ተሳትፏል። በዚሁ ተሳትፎ ላይ 126 የኢትዮጵያ ወታደሮች ለኮሪያ ነፃነት ተሰውተዋል። 536ቱ ደግሞ ቆስለዋል። በተጨማሪም ኢትዮጵያ 100 ሺህ ዶላር የአሜሪካ ዶላር ለኮሪያ ሀገር ለግሳለች፣ እርዳታ አድርጋለች። ይሄ የሚያሳየው ራሱ የኢትዮጵያ ሀገር በአለም ላይ ሀገር መሪዎች በአለም ላይ ያላቸውን ተጽዕኖ ከማሳየቱም በላይ የሀገራችን ታላቅነት የሚያሳይ ምስክርነት ነው። የወታደራዊ መንግስት ከ1974 እስከ 1991 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር የነበሩት ጀነራል አማን አምዶ፣ ጀነራል ተፈሪ በንቲ፣ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም፣ ጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ይጠቀሳሉ። የነገስታቱም ሆነ የነገስታቱም ሆኑ ወታደር ስረ መንግስታት የፖለቲካ ቀመሮች ከ1572 እና እስከ 1991 ያሉት በመደጋገፍ በአንድነትና አብረ በሆኑ ላይ የተመሰረቱ መሆናቸውን የኢትዮጵያ አንድነትን አስከብረው ቆይተዋል። ይህ ማለት ግን ፍጹም የሆኑ መንግስታት ናቸው፣ ምንም እንከን የለባቸውም እየተባለ አይደለም። የተለያዩ የነገስታቱ መንግስታቶች በተለያዩ አጋጣሚዎች የውጭ ኃይሎችን ድጋፍ በመጠቀም የሚቃረኗቸውን የሀገር ውስጥ ተቃዋሚዎችን ለመቆጣጠርና ህዝብን ለማስገዛትና በተቻለ ዘዴ ግብር በማስከበር ህዝቡን በአንድ ላይ ለመምራት መጠቀማቸው የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ። ለምሳሌ አፄ ዮሐንስ የእንግሊዝን ጦር በማስገባት አፄ ቴዎድሮስን ድል አድርገዋል። የወታደራዊ መንግስት የውጭ ጠላቶችን ለማንበርከክ በተለይ የሱማሌን ጦር ለመውጋት የተጠቀማቸው ኃይሎች አሉ። የኩባን ወታደሮች አስገብቶ እንደነበር ታሪክ ይናገራል። ነገር ግን በየትኛውም መልኩ በኢትዮጵያዊነት ሉዓላዊነት ላይ እንዳልተጠራጠሩ የታሪክ መዛግብት ያስረዳል። መለስ ብለን ደግሞ በነገስታቱ መንግስትና የህዝብ የህዝቡ ማህበራዊ አደረጃጀትና ባህሪን ብንመለከት ጸሐፊ በራንጅኒ ሙናሲንጌ 2018 ላይ ባስቀመጠው ጥናታዊ ጽሑፍ ላይ ይህ የአብሮነት የመኖር እሴት የተመሰረተባቸው መሰረታዊ ሁኔታዎች በቅርስ ቀለል ያሉ ኋላቀር የማህበረሰብ መሰረቶች ያላቸው ናቸው በማለት የሚከተሉትን ሀሳቦች ዘርዝሯል። በአፍሪካም ሆነ በኢትዮጵያ የነበሩት ማህበራዊ አደረጃጀት ይሄ ዘረኝነት ከመምጣቱ በፊት በእንግሊዝኛው አጠራር traditional society ተብሎ የሚጠሩ ናቸው ነው። ቀለል ያለ አደረጃጀት ያላቸው እነዚህ traditional society የሚባሉት የዚህ አይነት ማህበረሰቦች የተለያዩ ባህል፣ ቋንቋ፣ ሃይማኖት ቢኖራቸውም በውህደት አንድ ላይ ተባብረው የሚኖሩ ማህበረሰቦች የአንድነትና የአብሮነትን ተሞክሮች ጠንካራ በመሆኑ ዘረኝነትን የሚያስተናግዱበት ጊዜ አልነበራቸውም ይላል። ብራንጅሊ ሙራሲንጊ ምን ይላቸዋል? ዲስክሬት ሆል ዶዝ አር ዲፍረንት የት unified ብሎ ያስቀምጣል። በተጨማሪ ምን ይላል? አንዱ ማህበረሰብ የራሱ ባህል ቢኖረውም ከሌላው ማህበረሰብ ባህል ጋር የሚወራረስና የሚጣመር በውስብስብ የአብሮ መኖር መርህ የሚመራና የተረጋገጡ ማንነቶችን ያቀፈ መሰረቱ ይላል ኢትዮጵያዊነት እሴት የያዘ ነው ብሎ ያስቀምጣል። ልዩነታቸውን አውቀው ተዋህዶ ተከባብረው በአብሮነት የሚኖሩ ናቸው ይላል። በአራተኛ ደረጃ ባህላዊና ማህበረሰባዊ መወራረስ ያለበት አንዱ የሌላውን ማንነት የሚያረጋግጥበት ግንኙነት ያለው አብሮነትን ቅድሚያ ያደረገ ስብዕና በአንድነት ላይ የተመሰረተ ህዝብ መደማመጥ፣ መረዳዳት ቅድሚያ የሆነበት ስርዓቶች የነበሩበትና የሚከናወኑበት ዘመን ነበር ብሎ ያስቀምጣል። በዚህ አይነት ማህበረሰብ የሚመራ ህዝብ ይላል ፍራንጅን ምናሴንጌ ከየትኛውም የአውሮፓ ተጽዕኖ ነፃ የነፃና በየትኛውም መልኩ በተዋሃደው ህልውና ተደጋግፎ የቆመ የማይናወጥ ህልውና የነበረው ማህበረሰብ ነበር ይላል። ከ ethnic ideology ከመስማማቱ በፊት ከ1991 በፊት በኢትዮጵያ የነበሩት ስርወ መንግስታት የወታደራዊንም መንግስት ጨምሮ የታገሉት ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ፣ ባህሉን ለመጠበቅ፣ ሃይማኖትን ለማቆየት፣ ቋንቋውን በሀገሩ ላይ ለማወራረስ ህይወታቸውን ሰውቷል። በማዕከላዊ መንግስት እየተተዳደሩ ሀገራችንን ለቀጣዩ ትውልድ አስረክበዋል። እነዚህ መንግስታት የአንድነት መሪ አራማጆች ሲሆኑ የተነሱባቸውን ማንኛቸውንም ጠላቶች ቅኝ ገዢዎችንም ሆነ የእጅ አዝር ቅኝ ገዢዎች አለማቋረጥ በመዋጋት በተደጋጋሚ ጠላቶቻቸውን በማሸነፍ ሀገራችንን አንድ አድርገው በነፃ የታቆይተውልናል። ቆይተውልናል። በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ የአፍሪካ የነፃነት ተምሳሌት ተብላ እንድትወሰድ አድርጓታል። ኢትዮጵያ የጥቁር ህዝቦች የነፃነት ጎህ ተምሳሌት እንድትሆን አድርጓታል። ይህ የኢትዮጵያ ታሪክ የተመዘገበ ነው። ማንም አመዛግቦ ማመሳከር ይችላል። ማስታወሻ የምሰጠው እዚህ ጋር ዋና ሀሳብ እዚህ ጋር የዘመኑ የዘር ፖለቲካ ፖለቲካ የሚያራምዱ ፖለቲከኞች ሳያገናዘቡ በጭፍን፣ በብሶት፣ በበታችነት፣ በቁጭት ስሜት የኢትዮጵያን ታሪክ እንደሚያጣምሙት፣ እንደሚያናፍሱት፣ እንደሚተርኩት ታሪክ አይደለም። የኢትዮጵያ ታሪክ ዓለም ያረጋገጠው ታሪክ የተመዘገበ ማንም አመሳክሮ ሊያረጋግጠው የሚችል ታሪክ ነው። እንግዲህ የሚቀጥለውን point ደግሞ በሚቀጥለው ክሊፕ ተመልሼ እመጣለሁ። ነገር ግን አመሰግናችኋለሁ ስለታገሳችሁ፣ ስለተከታተላችሁ፣ ቪዲዮን ስለተመለከታችሁ። ነገር ግን የምጠይቀው አንድ ነገር አለ እዚህ ጋር እናንተ በትህትና ጠይቃለሁ። ይህንን ክሊፕ ወይም ይህም ቪዲዮ share እንድታደርጉት፣ subscribe እንድታደርጉት፣ like እንድታደርጉት እንደገና ደግሞ ሀሳባችሁን suggest የምታደርጉት ነገር ካለ የምትጠይቁት ጥያቄ ካለ በዚሁ ክሊፕ ላይ በምታገኙት የጥያቄ እንትን ላይ ሀሳባችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። እስከዛው ሰላሙኑ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ እላለሁ። አሜን።